ගුණදාස කප්පුගේ මහත්තයෝ ඔබ උන්නු කාලය මතකයි ඔබේ හඬින් ගැයුවේ දොඹමල් කැලෑවේ සින්දුව නියමයි අහස උසට නැග ගියාට සුදු නැන්නා ඇයිගේ දොර වැැහුවේ හිහින්නගා රුවක් ඇදෙන්නවා කවුදෝ එන්නවා අබ්බිසාරිකාවන්ගේ ගුණදාස කපුගේ මහත්තයු ඔබ උන් කාලය මතකයි ඔබේ හඬින් ගැයුවේ දොඹමල් කැලෑවේ සින්දුව නියමයි අයියන්දියේ නුඹ ඇවිදින් ගිය දවසේ ගිනි ඇවිලුණ කැනි මණ්ඩලට අපේ නිවසේ නින්දන තිරයේ විදුලි මිනි පහන් දවසක් පැල නැති හේනේ ගුණදාස කපුගේ මහත්තයු ඔබ උන්නු කාලය මතකයි ඔබේ හඬින් ගැයුවේ දොඹ මල් කැලෑවේ සින්දුව නියමයි අන්න ඒ සින්දුවට මම ආසයි රයිට් අපේ බක් මහවුලලේ <clears throat> අපි දෙන්න ගෞරව දුක්සේ අපි ප්‍රධාන පාරක මැදිරියට යමු වෙනවා අනුග්‍රහක බවතුන්ගේ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ අපි ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් ප්‍රධාන පාරක මැදිරියට යනවා